Всім привіт! Сьогодні ми зробимо макарони по-нашому від шеф-повара. Для цього нам потрібні макарони. Потім нам потрібен творожочок. Ну і одне яйце і сир твердий. Це все підогріваємо на сковорідці. А от тепер беремо і творог. Це все погружаємо ми в сковородку. Так, разом з макаронами воно пережариться. А макарони у нас уже підігрілися. До макаронів ми додаємо яйця і добре перемішуємо. П'ять хвилин ми виділяємо для творогу, щоб він добре пережарився. Добавляємо коричневий кунжут. І да, ось наш рецепт готов. Смачних, пікантних, вкусних макаронів. Приємного апетита всім! Насолоджуйтесь травою! Твердий сир. Ну, це все ми на сковородку. Сковорідка перед, перед цим ми підогріли е, масло.